Welcome back to my YouTube channel and welcome. Good day sa inyo guys. Hello. Good morning. Today is November 20 uh, ah, November 21. It's Sunday guys. So tara guys, naligo na naman kami sa beach. Tapos, ano na siya guys? Pa low tide na. Ayan! Nandito kami guys. Ang ganda dito guys. Yun, dito na naman kami ulit. Uh, Mag-ano tayo guys. Mag-swimming muna kami. See you later guys. Ligo muna kami. Kasama ko si B-Boy. Naka-rush guard kami ngayon. Naka-outfit kami ngayon. guys. Ano na? Andito kami guys, oh. Nandun sa ilalim si Nemo. Ayun oh. Kaya, oo, nakita namin si Nemo. Nandito lang siya guys, oh. Kaya lang, nalubot na yung underwater namin na camera. Kaya hanggang dito lang muna. Pero naano ko naman guys, na video ko siya. Ipapakita ko sa Kasama ko, oh si P-Boy. nag enjoy siya kasi ang daming isda. Ang dami talagang isda guys, promise. Iba-iba siyang klaseng isda kaya lang nalubat na talaga kami. Lubat na yung underwater namin. Kaya, ayun guys, guys sa panonood. So, see you on ano next video naman guys. Mag uh, video video na naman tayo after. And guys, sisit-sisit muna kami guys. At mag-enjoy muna kami habang may ah. tubig pa kasi pa pawala na yung tubig. Ayan guys. Oh, don't forget to subscribe my channel guys ha. Ito oh. Yan. Paki-subscribe ng channel namin ha. Yeah. Thank you. Thank you.